लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि अपनी रुचि के अनुसार लेआउट और रिपोर्ट के आकार में बदलाव कैसे करें इसके लिए अपने परिचित उदाहरण डेटाबेस को देखते हैं पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि रिपोर्ट कैसे बनाएं और हमने report Books Issued to Members Report History शीर्षक के साथ बनाई थी अब हम सीखेंगे कि इस रिपोर्ट में बदलाव कैसे करें लाइब्रेरी डेटाबेस में बाएं पैनल पर रिपोर्ट्स आइकन पर क्लिक करें दाएं पैनल पर हम रिपोर्ट्स सूची में books issued to members report history report देख सकते हैं इस पर दाएं क्लिक करें और फिर रिपोर्ट को बदलने या संपादन करने के लिए एडिट पर क्लिक करें अब हम रिपोर्ट बिल्डर नामक एक नई विंडो देखते हैं इस स्क्रीन में तीन मुख्य भाग हैं पेज हेडर और फुटर भाग जो कि ऊपर और नीचे को बनाता है फिर हेडर भाग है और फिर डिटेल भाग है हम रिकॉर्ड हेडर और फुटर भाग भी जोड़ सकते हैं सफेद क्षेत्र में मुख्य स्क्रीन पर दायां क्लिक करके और insert report header slash footer पर क्लिक करके हम स्क्रीन के बाईं तरफ नारंगी रंग के क्षेत्र पर डबल क्लिक करके इन भागों को छोटा या बड़ा कर सकते हैं हमारे आगे बढ़ने से पहले यहाँ रिपोर्ट डिजाइन विंडो का स्क्रीनशॉट है हम अपनी रिपोर्ट के डिजाइन को इस तरह से दिखने के लिए रूपांतर करेंगे हम कुछ टेक्स्ट लेबल्स फॉन्ट्स जोड़ेंगे तथा विभिन्न भागों के स्पेस की फॉर्मेटिंग और समायोजन करेंगे ठीक है अब कुछ रिपोर्ट हेडर्स और फुटर्स जोड़ते हैं यह करने के लिए हम लेबल फील्ड आइकन पर क्लिक करेंगे रिपोर्ट में कंट्रोल्स टूलबार सबसे ऊपर मेन्यू बार के नीचे पाया जाता है चलिए इसे रिपोर्ट हेडर क्षेत्र में बनाते हैं जैसा कि अभी दर्शित हो रहा है और इसकी विशेषताओं को दाईं तरफ लाने के लिए लेबल पर डबल क्लिक करें यहाँ लेबल के सामने टाइप करते हैं Books issued to members report history और enter दबाते हैं चलिए फॉन्ट स्टाइल भी बदलते हैं हम एरियल ब्लैक चुनेंगे बोल्ड और साइज 12 और OK बटन पर क्लिक करते हैं आगे जैसा स्क्रीन पर दिखाया है वैसा रिपोर्ट फुटर पर एक और लेबल जोड़ते हैं उदाहरणस्वरूप चलिए report prepared by assistant librarian type करते हैं और फिर font style को Arial, bold, italic और size 8 में बदलें अब पेज फुटर क्षेत्र में लेबल जोड़ने के लिए हम वही स्टेप्स को दोहराएंगे इस बार हम लेबल के सामने टाइप करेंगे नेहरू लाइब्रेरी न्यू दिल्ली और फॉन्ट स्टाइल को एरियल में बदलें और साइज 8 अब खाली स्थान को सुधारते हैं पहले पेज हेडर और रिपोर्ट हेडर के बीच स्लेटी रेखा पर डबल क्लिक करके पेज हेडर क्षेत्र को कम करते हैं और हम इसे क्लिक ड्रैग और ड्रॉप तरीके से सबसे ऊपर ले जाएंगे अगला रिपोर्ट हेडर और हेडर के बीच स्लेटी रेखा पर डबल क्लिक करके रिपोर्ट हेडर क्षेत्र को कम करते हैं रिपोर्ट footer और पेज फुटर के बीच के खाली स्थान को कम करने के लिए भी हम इसी तरीके को दोहराएंगे अगला हेडर लेबल्स को बीच में करते हैं हम यह बुक टाइटल पर क्लिक करके पहले सभी लेबल्स को चुनकर करेंगे और फिर जब शिफ्ट बटन दबाते हैं हम दिखाई दे रहे बाकी लेबल्स पर क्लिक करेंगे अब इनको मध्य में लाने के लिए अप एरो बटन का इस्तेमाल करें हम अब हेडर को हल्का नीला पृष्ठभूमि देंगे यह करने के लिए हम प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट को नो में बदल देंगे और फिर लिस्ट से बैकग्राउंड कलर के लिए ब्लू 8 चुनें हम यही डिटेल भाग के लिए भी करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम डिटेल और रिपोर्ट फुटर भागों के स्पेस को बढ़ाएंगे और फिर फील्ड्स को मध्य में लाएं हम डिटेल भाग के लिए हल्का स्लेटी बैकग्राउंड चुनेंगे जैसा दिखाया गया है आगे चेक्ड इन फील्ड के लिए हम डेटा फॉर्मेटिंग बदलेंगे चूंकि यह बूलियन वैल्यूज एक या शून्य रखता है यह ट्रू या फॉल्स दर्शाता है हम इसे अनुकूल यस या नो विकल्प दिखाने के लिए बदलेंगे इसके लिए हम डिटेल भाग में दाईं तरफ पर चेक्ड इन फील्ड पर डबल क्लिक करेंगे अब दाईं तरफ properties पर पहले डेटा टैब पर क्लिक करें data field के बगल में बटन पर क्लिक करें जो checked इन है यह फंक्शन विजार्ड नामक एक नई पॉपअप विंडो खोलता है यहां पहले नीचे दाईं तरफ फॉर्मूला टेक्स्ट बॉक्स खाली करें फिर कैटेगरी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर इस पर डबल क्लिक करें अब दाईं तरफ हम नए संचालन देखते हैं अब पहले टेक्स्ट बॉक्स के दाईं तरफ सिलेक्ट आइकन पर क्लिक करें यहां हम चेक्ड इन पर डबल क्लिक करेंगे अब हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में दोहरे उद्धरण चिन्हों में यस टाइप करेंगे और फिर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में नो टाइप करेंगे अब हम प्रॉपर्टीज भाग में जनरल टैब पर जाएंगे और नीचे फॉर्मेटिंग के सामने बटन पर क्लिक करें यहां हम कैटेगरी सूची में टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर ओके बटन पर क्लिक करें और अब हम रिपोर्ट सेव करेंगे ठीक है अब अपनी परिवर्तित रिपोर्ट को रन करते हैं इसके लिए हम सबसे ऊपर एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर एग्जीक्यूट रिपोर्ट पर क्लिक करें और यहाँ लाइब्रेरी सदस्यों को जारी की गई पुस्तकों का हमारा सूक्ष्म विवरण है स्पेसिंग हेडर्स फुटर्स फॉन्ट्स पर ध्यान दीजिए और चेक इन फील्ड पर ध्यान दीजिए जो यस या नो दर्शाता है और हमने अपनी रिपोर्ट में बदलाव कर लिए हैं इसी के साथ हम लिबर ऑफिस बेस पर रिपोर्ट में बदलावों के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं संक्षिप्त में हमने सीखा कि अपनी रुचि के अनुसार लेआउट और रिपोर्ट के आकार में बदलाव कैसे करें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूं हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद